Welcome to Crazy Maths. ඇය තුන හතරක් ඇතුළත ලෝකයේ තියෙන ප්‍රධාන ගංගා ඒ වගේම වනාන්තර බලාගන්න අවශ්‍යනං අද අපි ඕගලන් එක්කන ගන්නේ අන්න ඒකට තමයි. ඉතින් අපි ඕගලන් එක්කන් ගැන කොහේදද අපි ඕගලන් එක්කන් ගැන සිංගපූරය තියෙන මණ්ඩායි රිව වොන්ඩ කියන තැනට. දැන් සරලවම කතාව කියන්න. අපේ අම්මලා සිංගප්පුරුට ආවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ම එක්කන් යන්න තම අපි මේ මණ්ඩයි රිවබොන්ඩ තෝර ගත්තය. ඉතින් වෙනද වගේම මේ ගමනට අපේ ධනපති අයියා සහ පවුලේ සැමත් එකතු වුණ. දැන් ඔන්න අපි ඉන්නේ අපේ ගෙවල් ගව බස්සෝල්ට එකේ. ඉතින් මෙතනින් අපි අසූපා බස් එක ගන්න ඕනේ. අසුභා බස් එක ගත්තා ඊට පස්ස අපි යනවා කාටිබ්බොල්ට කාටීප් ගොලින් අපිට ගන්න පුළුවන් මණ්ඩයි එකෙන් දීලා තියෙන ශටල් එක ඉති මේ ශටල් එකට ඩොලර් එකක් වගේ තමා ගන්නේ ඔගලන්ට යන්න ශටල් එකින් බැහැපු ගමන් ඕගොලන්ට දකින්න හම්බෙන මේ වගේ ස්ථානයක් ඉතින් මෙතනින් ඕගොලන්ට යන්න පුළන් ස්ථාන තුනක් තියෙනවා එකක් තමා සිංගපූසූ එක එමනත්තම් මණ්ඩයිරිව වොන්ඩස් එහෙම නැත්තම් නයිට් සෆාර් අපි තෝරගත්තේ මණ්ඩායි රිවවෝන්ඩස්. මණ්ඩායි රිවවෝන්ඩර්ස් ඔල්ට ඇතුළත්වීමේ ගාස්තුව ඩොලර් තිස් හයක් ඩොලර් හතලිය තර ගානක් වගේ තමා වෙන්නේ. ඔන්ලයින් ටිකට් බුක් කරගෙනන්න එක ගොඩක් හොඳයි ටයිම්ස් ලොට්ටෙක් උතෝගොල බුක් කරන්න ඕනේ එන වෙලාව කියලා. සාමානයෙන් මේකට පැත්තුනක් කතරක් වගේ යනවා සම්පූර්ණ කව කරලා එන්න. දැන් වැඩිය කතා ඕනෙ නෑ මං විස්තර කරගෙන යන්නම් මණ්ඩායි රිව වොන්ඩෝල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැ මේ ලොකු මැප්පෙක්කුත් ඕගලන්ට පේනවා ඇතිනෙ මේක අනුව මෙතන තියෙන ඇත්තටම ගංගා පදනම් කරගත්තු ජීවි කොට්ටාස ලස්සන්ට ගලන්ට දකින්න පුළොන්ගෙන හදල තියෙන එක තමා. ඉතිං මෙතනින් අපි මුලින්ම එන්ටවෙමු මොනවද මෙතන අපිට දකින්න තියන්න කියලා. දැ මුලින්ම ඔන්න අම්මම එන්ට වෙනවා රිවර් බෝන්්ඩ එකට මෙතන පොඩි ඩිස්පලේ වගේ ඇති නො ලස්සනට ඉති ව එක විස්තර දිනෝ කැමතිනම් කියවන්න පුළුවන් මුලින්ම අපිට මේකට ඇතුළත් වෙච්චි ගවම දකින්න තියෙන්නේ පුම්බෝ ගංගාව පුම්බෝ ගංගාවේ මත්සුන් තමා ඕලට දැම්මේ පේන්න තියෙන්නේ දෙ ඔතන මෙතනින් කොංගෝ ගංගාය මාළු බලන්න පුළුවන් ටැංගෝ ගංගාවෙන් පස්සේ ඊළඟට තියෙන මොකක්ද මෙන්න ලේක් ටැංගන් ජිකා කියල එකක් දීර ඉතින් ඒක ඉන්න මාළු තමා ඔගන්ඩ මෙතනින් දකින්න පුළන්ගෙන්නේ අස්ස ලස්සන මාලු ඉන්න එතනින් පස්සේ ඔන්න අපට ඊළඟට තියන්නේ මොන ගංගාවද අපිට තියන්නේ මොනවද අපට තින නයිල් නදිය තමා මෙතනින් තියෙන්නේ මේ ඉන්නේ මාලුනිකං බට්ට මාලු වගේ මට පේනවා ඉතිං මෙතන විස්තරත් තියෙනවා ඉන්න මාළුන්ගේ මොනවගේද කියලා අධ්‍යාපන චාරිකක් විදිරෙනවන ඔන්න කියෝල බලන්න. අපි ඉතින් අධ්‍යාපන චාරිකා නෑ ඔය මාළු බලාගෙනනවා කිසිම අවබෝධයක් නැතුව. දැන් ඔන්න නයිල් නදියත් බලල ඉවරයි නයිල් නදීන් පස්ස අපි යන්නේ ඉන්දයානු කලාපේ තියෙන ගංගා වලට තින් මේ ගංගීස් රිව එකට තමා අපි මේ යන්නේ ඉතින් මෙතන අපි එනවෙලා පොඩ්ඩක් අව්ව වැඩි ඉන්ද සමහක්කට අපට පෙවුන් නෑ මෙතන ඉන්න මාලු ලස්සනට හවස තුනට වගේාවනම් උන්න අපට බලාගන්න තිබ්බා ලස්සනට මේකපට කිඹුලෙකු තිටිය කිඹුලවන පොඩ්ඩක් පේන්නේ නෑ අපි මේ ගංගී ශ්‍රීව එකේ මේ වගේ දෙයක්තම උගන්ට බලන්න තියෙන් ඊට පස්සේ මෙතනින් පස්සේ අපිට තියන්නේ මේරි රිව මේරි රිවය ගනම් කිසිම සරුසා රිව එකක් නෙමේ බාන්න ඉන්න මාලුත්නික උඩුපුරුණ්ඥන් ගහලඉන්න ඉති මේරි රිව එකටාවම මේ වගේ තම ඔගුලන්ට ඕගලන්න අපිට දකින්න තිබ මින්න මේ වගේ තම ඔන්න මේරි රිව එක පව් කරහම දැක්ක පොඩි බෝට් එකක් බෝට් රයිට් සොල්ටන්න තින කියලා ඉතින් අපි බියා බෝට් රයිට් තියන පැත්තට බෝට් රයිට් තියන පැත්තට යනකොට අපිට ඊළඟට හම්බෙන්නේ මීකොන් රිව ඉතින් මීකොන් රිව එක නම් හරිම ලස්සනයි එක උලන්ට පේනවා ඇති ඉන්න මාළු වර්ග නිකන් ලොකු මගුරු වගේ මාළු ඉන්නවා කැට්ෆිෂ් කැට්විෂ් ලතමා මේ ඉන්නේ ඊට අමතරව ලොකු මඩුව ඉන්නවා ඉතින් මෙතන ගොඩා කරි ලස්සන මේ ටැන්කිය උලන්ට පේනවා ඇති ඉතින් ගොඩ රස විඳන්න කට්ටිය හරි ආසයි මේ මාළු බලන්න තියඔගොලොත් බලන්න ඔන්න ඉතිං මීකොන් ගංගාවත් ඉවරයි. මීකොන් ගංගාය පස්සේ අපි යනකොට මෙතන ලස්සන ලස්සන මාලු හිටා පොඩිපොඩි ටැංකිවල දාලා මේ නේ මාලු ඊට අමතරව තව කොක්කු වගේ කොක්කු වගෙනම කොක්කු හිටියා. යැන්ගීස් ගංගාවට. එති මේ යැන්ගීස් ගංගාවේ විශේෂ දෙයක් තමා අපි දැක්ක මේක හිටියා පොඩි අර කිඹුලෙක් හිටිය ඊට පස්සේ තව හිටියා ජයන් සැලමැන්දරා කියන එක්කෙන ඉති ඔගලන්ට මෙතරින් පේන ඇති සැලමන්දර හොයාගන්න තරය මාරුණයන් ගල්ගිරියක් වගේ හැඟිලා ඉන්නේ අන්දිමට ඔන්නම මෙතනින් දැක්කා දැ මෙතනින් පත්සේ අපි යන්න පොඩ්ඩක් විශේෂ ස්ථානයකට තම දැවගන්න පේනවා ඇති මෙත මේ ෆොටෝ ගානයව හැමත් තියෙනවා දැන් අපි යන්නේ ඊළඟට පැන්ට අඉන්න හරියට තමා යන්නේ ඔන්න දැන් ඔබලන්ට පේනවා ඇති ම ඇතුළත් වනා මේ පැන්ඩ ඉන්න දැනට මුලින්ම තියෙන්නේ රෙඩ් පැන්ඩ කෙනෙක් ඉතින් මේ රෙඩ් පැන්ඩා එහාට යනවා මෙහාට යනෝ ජීත කාලය මගේ තනම රෙඩ් පැන්ඩ කරන ඇති හාට යනවා මෙහාට යනවා එක තමයි රෙඩ් පැන්ඩවත් බලාගෙන මේක ඇතට හරිම සීතලයි අනේ අරඉන්නෝ පැන්ඩත් ඇත්ත ලොකු පැන්ඩත් ඉන්නවා වැටිලා බිමට ඉතින් මේ පැන්ඩට හරි මහන්සි ඇති පැන්ඩ නිදී මේ දවල් ඉන්ද ඉතින් අපි පැන්්ඩාවත් මේ විදිට බලාගත්තා පැන්්ඩාව බලාගෙන අපි එලියට ආවා පැන්්ඩව බල එලියට එනකොට අපේ අපේ පැන්ඩගේ කන්නර දෙන්න පටන් අරන් පොඩි සේමාමාරුවකට මේ ඉන්නේ කනර දිච්ච වෙලාව. චූටි මහත්තයා මොකද? ඒ කන හොඳ වෙනකන් අපි මෙතන ඉඳන් පොඩ්ඩක් කෑම ටිකක් කාලා ඊට පස්සේ අපි ගියේ මේ විශේෂ ප්‍රාණයට. දැන් ඕගලන්ට පේනවා ඇති අපි මේ ගඟ හරහා ගමන් කරනවා විශේෂ තැනකට. ඒ තමා අපි යන්න දැන් මේ බෝඩ් ප්ලාසා කියන එකට මේ බෝඩ් ප්ලාසා එක මොකක් දැත්තටම බෝඩ් ප්ලාසා කියලා කියන්නේ අපිට තියෙන පොඩි බෝඩ් රයිඩ් එකක් එක නම තමා සිංගප්පූ ඇමර්සන් රිවර් ක්වස්ට ඇමර්සන් රිවර්ක්වස්ට එක තමක් මේ යන්නේ මෙනඩි හත කට වගේ චාරිකාවත් තමා තියෙන්නේ ඉති මේකට වෙනම ටිකට් ගන්න ඕන ඔගොල්ලො එක ඩොලර් පහක් හැක් වගේ වෙනවා වෙනම ඉතින් ඒ එක අනිවාරය ගොල ගන්න මෙතන යනවන එනිය ටිකට්ට කරගෙන අපි ඔන්න මේ බෝට්ටුව යන නංගේ විනාඩි හතලස් පාක වැඩි ටයිම් තියෙනවා බෙබ්ස් කොහොමද බෙබ්ස් දැන් මොකද වෙන්නේ බෙබ්ස් මේ මේ අන්න පැටියෝ මේ river safari river Honda explorer I guess you had it. Yeah. yeah one side plus one. One side plus one. බෝට්ටුවේ සම්පූර්ණ වීඩුව එක මම මේ දාලා ඇති වෙනම ලිංක් එකකින් මෙතන මෙතන පොඩි සාරංශයක් තමා වදාන්න මොකද අපි මෙතන සාරංශයක් තමා කියන්න මේ වීඩුව එක ඇමසන් රිව කොස්ට එකත් ගීල ඉවරයි <laughs> අයි අන්න සුමේලි <laughs> බබි අපි ඒක ගිහිල්ල බෝට් එක වැටෙනවනේ කොහොමද බෝට් රයිඩ් එක? බෝට් රයිඩ් එක හොඳයිද? ඊට පස්සේ දැන් අපි යන්නේ ඊළඟ තැනට. රිවර් ක්වෙස්ට් එකෙන් පස්සේ අපිට විවිධ විවිධ සත්තු බලාගන්න පුළුවන් ගිඹුල්ලු ඉන්නෝ වඳුරෝ ඉන්නවා ඊට අමතරව පොඩි ජෛව විවිධත්වය තියෙන තැන් ලස්සන්ට හදලා තියෙනවා ඉතින් මේවත් අපි බලාගෙන ඊට පස්සේ අපි දැක්කා ඇන ෆොන්ඩා දැක්කම එක හිටපු ඇන ෆොන්ඩා බලල අපේ ධනපති අයගේ නෝන මොනවද කිවේ කියලත් ඔගන මෙතනි බලාගත්ත හැකි ඉට අමතරව මෙතපොඩි ෆිල්ම්මක් රෝගත කන්න අනේ බබිවා මොකද මේ කරන්නේ? බුල්දොඩම් මැෂින් එකේ අනේ මේ අයියා ඉතින් ඇහුල් දෙනා රහයිද? ඇටියුමට ටිකක් දෙන්න. කා ඇතර ගොමේ. බබි මන්ට ටිකක් දෙන්න. දෙන්නකෝ. ටිකක්. දහම්. ෆිල්ම් එකට යා. ෆිල්ම් එක ෂූට් එක. ෂූට් එක අතහරයි. හරි රෙඩි. ෆිල්ම් එක ශුට් කලිවරයි දැන් අපි කොහෙට දෙයන්නේ මේක තමා දැන් අපේ විවවොන්ඩ එකේ අවසාන භාගය ඉතින් මේ අවසාන භාගයට එනකොට අපි අවසානයෙන් යන්න කොතෙන්ටද ඇමසන් ෆ්ලට් ෆොරස්් කියන එකට ඉතින් මෙතන හරිම ලස්සනයි ඔගනට පේනති වීඩියගෙන් මොනවගේද කියලා ඉතින් මෙතන සමහර අපි සත්තු දැක්කේ නෑ මොකද ඒ ටයිම් එකේ සත්තු වතුරින් නැතුව රෙස් කරනවා උදාහනඇතද ඔටස් ලපි දැක්කනෑ ටැන්කිය දිල තමා තිබ්බ ඊට අමතරව තැවකට පේනවා ඇති මෙතන අපේ පොඩිය හරි ආසායෙන් බලනවා මේක ඉන්න අනික් මාළු දියා මෙතන මානවය භයානක පිරාණ මාළු තමා ඉන්නේ. මම ඇතුළත් වෙන්න කොහෙටද මේ තමා අපිට බලන්තින අවසාන මාලු ටැන්කිය ඉති මේ මාලු ටැන්කින්න විධාකාර මසුන් ඔකන පේන ඇති ලොකු මාලු ඉති ඔගලන්ට මෙතන රෙස් කරනුනත් පුළුවන් ඇවිල්ලා ගොඩක් කල මේ මාලු දිය බලාගෙනන්න පුළ එක හරිම හිතට සතුටක් ගෙන දෙන කාරණාවක් ඉතින් මං මේ වීඩියෝ එක දාන්නම් මෙතන තිබ්බ ආකාරය මොනවගේද කියලා ඉසින් ඔන්න මාරු ටැන්කඇත් අපි බලල ඉවරයි දැන් අපි ගෙදර යන්න පිටත් වෙනවා <laughs> ඉතින් ගෙදර යන්න පිටත් වෙන්න අපි ආපව් අපි හිටපු තැනටම ආවා මේ හිටපු තැනටම ඇවිල්ලා අපි ෆොටෝ ටිකක් එහෙම අරගෙන අපේ මණ්ඩායි රිවවොන්ඩ චාරිකාව ඉවර කළා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියක බලලා ඔගොල්ලෝ යමක් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඔගුලන්ට අපේ චැනල එක සබස්ක්‍රයිප් කරලා ලයික් බටන ඔබලා ෂයා කරලා අපේ චැනල් එකත් එක එකතු වෙලා ඉන්න මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ බලන්න එහනම් නැවත වීඩියුවකින් හම්ුවෙනතුරු බයිබයි මම ක්‍රේසි මෑන්